سلام سلام امید که جور سر من باشین اگر میخواین لینک اختصاصی برای کانال تان داشته باشین پس این ویدیو را تا آخر تماشا کنین و subscribe کنین سلام دوستان امروز آمدم یک طرفند بسیار جالب از یوتیوب براتان نشان میکنم و یا هم آموزش بکنم این آموزش ربط می‌گیره به که کسی بیاید کانال یوتیوب شما را بدون از اینکه محتویات شما رو نمیتونه subscribe کنه بله پس در این ویدیو من لینک را میسازم که میتونید شما با همراه این لینک هزار نفر سبسکرایبر به بسیار آسانی به دست بیارین و monetization کانال یوتیوب یوتیوبتان انجام بده. پس با ما باشین در این ویدیو و اگر تا حال کانال یوتیوب مرا سبسکرایب نکردین سبسکرایب کنید و علامت زنگوله را فشار بدین که از ویدیوهای بعدی من با خبر باشین بریم ما آموزش ببینیم زودی برگردیم خب دوستای عزیز اسم من براتان گفتم لینک اختصاصی ما قبلا به کانال یوتیوب خود ساختیم و کانال یوتیوب رشاد سایره پس میایم یک بار اینجا copy paste ش میکنم و میبینم آیا این کار میکنه یا نمیکنه بریم به کانال یوتیوب خودم پس اینجا آمد confirm channel subscription are you sure you want to subscribe to رشاد سایلنت وقت مایره بزنم بعد میتونم محتویات کانال خودم که فعلا از جیمیل دیگه استفاده میکنم برم و محتویات خود ببینم پس اگه شما میخواین که کانال شما این رقم باشه این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید و اگه یک, ل... یک ثانیه هم این ویدیو رو گذشتان دین و ندیدین این لینکش اختصاصی شما درست نمیتونین کنین پس تا آخری ویدیو رو ببینین و لایک و subscribe از یادتان نره خب دوستا قسم گفته ما میخوایم این لینک بسازیم پس در قدم اول میریم سر آیکنی که در بغل ما شما داریم در سر آیکن your channel کلیک میکنیم روی your channel. بعدش اینجا میایم علامت share. بعد copy link میکنیم پس وقتی که copy link کردیم از اینجا میایم بیرون و میریم به به notes میریم اسم شما میفهمم اگه شما notes دارین به note برین اگه ندارین میتونین که از این طریق استفاده کنین و یا بنویسین روی کامپیوتر یا چیز دیگه پس ما آمدم در note. و اینجا لینک کانال اختصاصی خدا چی میکنم؟ من paste میکنم و وقتی که من لینک کانال خود paste میکنم شما ببینیم که تو من ایره در موبایل میسازم شما میتونید در موبایل هم بسازین دوستا ایره من ایره paste میکنم و شما هم حالا ایره okay شد پس یک بار دیگه هم ایره چی میکنیم امتحان میکنیم که ای درست است انجام شده درست یا نشده پس میایم در اینجا و دوباره هم پیست میزنیم میبینیم که آیا این انجام شده کار میکنه یا نمیکنه قصدی آموزش درست است و میتونین این طریقه را استفاده کنین پس من لینک خب ببخشین دوستا برتان بگویم ما در اینجا چی را ات میکنیم هشت سوالیت سب فاصله کنفرمیشن مساوی به یک وقتی ایره ما شما میزنیم و با ای یک جا میشه چی ما میتونیم یک لینک اختصاصی برای برای کانال یوتیوب خود بسازیم خب دوستان من ایره لینک شد ایره نوشته میکنم و در description میمونم شما هم میتونین از این استفاده کنیم و هزار نفر سبسکرایبر که ضرورت دارین به زودی بدست پس کانال یوتیوب ما را فراموش نکنید like و subscribe از یادتان نرفت و در آخر دوستا کانال یوتیوب رشاد سایلنت subscribe کنین و علامت زنگوله را فشار بدین